Let go. Oh يكيف كما قاله إمامنا مالك ورواه عنه من روى والصلاة والسلام على الكنز الأعظم الذي هو في الحقيقة أصلها بنا آدم وأم حواء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الذي كل مجد وشرف وفضل قد حوى فأكرم فأكرم فأكرم به من حبيبه الذي بتعاليمه وتوجيهاته ونصائحه تبين ما من القرآن قد انطوى وعلى آله وأصحابه الذين كل واحد منهم قد انتفع به وشرب من عزل باب صحبته حتى انطوى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجواب ورضي الله تعالى عن الإمام المطول بتاج قتل والقتل اللذين لا يشاركه فيهما من على الأرض سواء سيدنا وشيخنا أحمد بن محمد الذي بره يفرح من أخذه ويهدي كل ما ضل وقوى ورضي الله تعالى عن مقدمه الذي محبته في الله أثبت وأبصق من جبل رضوى سيدنا وشيخنا محمد الغالي الشريف الذي أحسن مع ربه المروة ورضي الله تعالى عن المجاهد الكبير الذي جاهد أهل الكفر والهوى سيدنا وشيخنا عمر بن سعيد الفوتي الذي كان دائما في عبادة فارق الحق والنوى ورضي الله تعالى عن العالم العلامة الفاهم الفهامة الذي ذكره في أفواهنا ألذ من الحلوى سيدنا وشيخنا محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن المشهور عند أهله بألف ميرا الذي نفى في قطره الجهل والتوى ورضي الله تعالى عن فريد عصره وواحد دهره وصادق أقواله في العلم والتقوى سيدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى الله مولانا الحاج مالك الذي نبه وعلم وربى ورقى وأجاب الأسئلة وأجاب الفتوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo leen di nuyu di leen ziyaar di di ndokkeel bépp jullit di jël lépp rek ngir bëgg a kàttal di ko teg ci sunu wayjur di sunu lépp bàyyi sëriñ mbay alxalifa di ñaan yi ñëpp di ñaan rek yàlla mu dugal ko ci l'imam abdul aziz waxon kurano mu dugal ko ci bayi boobu ahsanta nawbataka barra ak alxarabu fa kullu yasku tayna ñaan def weere bokk yi ci kàddu yu gàtt rek li ñu santoon ñu gëstu ci ginnaw bi ñu nuyuwaatee nag ñu ñu fi jiitu di len ci dokkel Baye Bachir wax na sunu mag Pape Youssoufa Diop yàlla yàlla fay leen ñu santoon ci ñu waxtaane tuuti rek xëy na sax waxtu bi duñu ko man waaye jëloon nañu ay Ta'atumi Wa ta'alimi Firman ci ta'alimi ربانية التعلم والتعليم في المنهج التعليمي في المدرسة التواوية ونصب هناك مكانة التعلم والتعليم في المنهج التعليمي في المدرسة التواوية ñu jëloon juróom benn ñi tomb bu ci xajul tamit ñu jéem a fan ni ñeex bi rek te bàyyi ci li ci des tomb bu njëkk bi mooy lan mooy xam-xam benn boobu la bu ñaareel bi mooy lan lañ jublu ci xam-xam mooy ñaareelu tomb bi bi ci lenn ci xam-xam bi nga xam ni taalibe bu sàkku xam-xam war na koo benn yoon juróomeel bi mooy xam-xam bu ñu sant buy jariñ ak xam-xam bu ñu ŋàññ juróom benneel bi mooy kan moo gën a yey te gën a yell ci toog di jàngale ngir ay nataati wala booy def ay résultat mën cee juddoo kan la boobu lañ koy tëje buñ ci waxtu bi may borom xam-xam yi werante nañ ci ndax mën nañu taarif xam-xam wala mënuñu ko taarif am nañu nangu ni mën nañ koo taarif ñu ne buñ koy taarif di ko xam ne lu ñuy wax ñu ne dañ koy taarif ci boppam ñu ne loolu mën nekk nit bëgg a taxaw bëgg a wax ci boppam am ñu ne kon dañ ko taarif ci leneen am ba tey ñu ne loolu mën nekk ndax lu dul xam-xam mënta taarif xam-xam mënu ko xamle mënu ko bàyyi foofu dugg ci Seydi El Hadji Malick lan la gisee lool Seydi El Hadji Malick ci Qantaratul Murid dafa wax ni wa sifatun yantashifu al-mazkuru biha liman qaamat bihi tafsiru lil ilmi loolu mooy taxadif bi loolu mooy lan mooy xam-xam melo la woo xamante ni nii dana ca wuññi koo leerake lépp lu mu tudd bu doon ay ne ñu ne lii mooy làkk bi làkk lépp mu tudd rek da koy leeral kon moom nan la ko taarifee mu àggale ko ñaan nag ni yaa rahmaanu yaa rahiimu faghfir zunubi hayyu yaa qayyum taallum nag masdar la moom boo xam ne mu ko jógee taallama taalluman taalim masdar la boo xam ne mu ko jógee taallamahu ilman lu ñu jublu ci xam-xam bi nag liñ ci jublu mooy ilmul xaal ilmul xaal maanaam naa dina ko leeral ndax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit maanaam naa di ko leeral nag nan la ko leerale mooy yaani bihi talab ilmil xaali sàmm sa xam-xam bi nga am ci yow ci sa xaal wala nag wa ghayruhu laysa bi zalmin waay waxaat ca kanam ba tey ni wa afdalul ulumi ngën ci xam-xam mooy ilmul xaal waxtu ko nag dafa bokk ci gën ji jëf yi mu mel ne dañ ko laaj moom si daxaani Maalik lan mooy ilmul xaal mu ne wa ma talabbasa bihi al insaanu fa zalika al xaalu war nga xam ne tabbi ca yow tabbi bo xamanteni ni ñi de li tabbi ci yow ni ci julli lu ci aju war nga ko xam asaka non woor non lepp lu nit ki def bala mu ci dubbu da ko wara xam bu ñu duggé ci beneen xam-xam dañ ci wax té tuuti rek bayyi ndax waxtu bi duñ ko may sunu borom tabaraka wa taala nee na innama yaxsha min ibadihi al ulama nee ni mana mën ni ko mën a ragal moom borom ragal bu ànd ak màggal borom xam-xam bi waaye nag ni wax ci xam-xam xam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda nena na na ko mu wax ni man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala allah lahu tariqan ila janna kep ku soobu aw yoon di ci sakku di xam-xam yalla dana la jàppalal aw yoon dem ci aljana bu ca yam sax nena na malaaka yi dinañu tek seeni mbat dinañu tek seeni laaf ci sakku xam-xam ngir rek geureum la moy def nena borom xam-xam bi lepp lu nekk ci kaw asamaan ak lepp lu nekk ci suuf ba ci jën yi nekk ci géej gi dinañ koy jéggalul yalla nena borom xam-xam ngeene la ci kuy jaar dafa mel ni ngëneelu weer yi ak bone neex wala biti bi borom xam-xam nak borom xam-xam ne li mm, ci doon ci yonent nena moy xam-xam Don't nañ ci dinner? Don't doon nañ dinner? dirham maa nah, ngi fàttaliku mas naa ànd ak mam lamin tebe bu dem ci mam abdu keroog mam abdu ci bokk na ci ay waxtaanam ni ko man doon wuma ci seydil xaaji am na muhammad ni képp ko xamanteni ni nii am nga loolu nee na jàpp nga ci cër bu lëwal am na yeneen nga hadith yu ci ñew yo xamanteni da la ko waxtu bi duñu ko may doy na sëkk rek sunu borom tabaraka wa taala wa ni ar rahma waye setal yalla tudd na ci ay xewalu dem ci aduna ay xewalu dem ci diine do dem ci aduna dem ci bakkan dem ci ay dox waye limu mu wax mu gën ci mag mooy arrahman bi mu weesoo ba yàlla tudd boppam daf ci tek allama alquran do kete tegaat xala ak lisan te xam na ñu ñëpp ñu ko adama buñ ko bindagul est ce que man na fi jaar waaye yàlla yitteel di ko xam-xam yitteel njëkkee na xam-xam doog a wax bind gi xam-xam ñëwaat te ginnaaw tamit allamahul bayaan ñëwaat kon ñaari xam ñaari xam-xam ñu ngi même bindu doomu aadama kon loolu lim ci bëgg a jàngale suñu mooy doomu Seydina Aliou Malick radiyallahu taala anhu nee na diina ji ñu nekk nii mënta mënta dem ànd ak réer wala yumkinu an yabqa ad-diinu ma'a al-jahl Seydina Aliou Malick moo tax mu wax ca téere ba ni baqaa'uhu desu diina bi rahim bu fi xam-xam desee diina ji des waaye bu fi jógee rek mu dem mu teg ca nag wa taqwa falaa ak lan àndal liir wax na ci ngëneel yu bare bari wax na ni toog ci bërëb bu ñuy jànge moo gën seeti junni ñu feebar moo gën teewe junni jarasa junni néew yu faatu nga bokk ci jullee ga wala rab ga moo gën junni aj moo gën junni umra toog ci bërëb bu ñuy wute xam rek moo gënal sunu borom ci koo xam ne topp jël fukki at te tegu ko ci xam-xam nga toog ci béréb bu ñu jaaree mu ko gën yépp seen xaaj naa yi bind na ko jële ko ci ay ahadis ak ay asar waaw ay sëriñ ba daf laaj la moo tax bu gën ndax kii jaamu day mën naa jaamu te li muy jaamu du ko teg ci xam-xam du ko teg ci xam-xam ndax dañuy wax ni Maam Fatima Diakhaté Kala dafa am ko doon bësal di ko bësal ndekete ma ngay laal la tàbba moom nag mu am leneen lu ci jàng mu ne mbaa duñ du ñu defal ni yàlla bëgg lu ko neex te fekk ñu ngi def musiba seen almaali yi nag boo xamloo nga jàng ngir yàlla xam-xam bi moom yàlla ko tax a gëm yàlla rek moo ko tax a gëm moo tax النظر وجاء في خبر كالنقش في الحجر loolu la dénk ñoom jamono ñu maa ngi leen di dénk yéen waxambaane yi maa ngi leen di dénk ngeen jàng ak jàngale ñaari ñooy ànd jàng ak jàngale jàng ak bi muy bëgg a yàq dund gi nag moom seytaane mu taxaw jaaxle mu mel ni dafa am ku ko romb ni ko waaw lay def mu ne ko damaa bëgg a yàqal kii bi waaye kii tëdd tax mu la koo yàqal dañ ko laajee mu ne ko bu ma ko yàqalee bu yee kii kii defar dana ko defar moo tax loolu daal ko mu àgg si ci kaw jazakum allahu ala xayr aftaru min ibadati jaahi jazakum allahu ala xayr maam Mansour nag yow ñoo nga ne nag laa tuub bu leeral sa ne bis bu nekk daal boo li ngay def boole ci jënd loo mën a defee boole ci jënd xam nga yaa ngi dégg di añ leer boole ci jënd donte benn bayit la maa ngi fàttali ko ba tey fii ci jàkka ji maam la ñu mas na fi nettali nee na mas na seeti maam Mansour mu ngi fekk maam sa fekk ci kër gi mu nuyoon teg moom mu ne Islam, ak iman ak ihsan da fay taxaw taxawayu tasawuf kon xam-xam ta ñak ngir ñu mëna jaamu yalla jàlla jaamu ko sel seen xadi maalim nak ba ngay wax ci téeréem ya du jeex wala naan wa maa yatasamma ghayru zircin aabidan wala baru fi inkaari zaata ko koo xamante ni nee na li muy jaamu tegu ko ci xam-xam du ko tudde aabid mu ne nag bul jaamu de boo gisee kuy weddi sama wax yi te fekk bay weddi sax ba suuf la xëy na waaye bu ci jaaxle ولو تقطعت أبدانه إربا إربا لم يزدد من الله إلا بعدا kon kuy jaamu yàlla nee na doonte ay cëram daf koy dagg par benn par benn te tegu ko ci xam-xam day gën a sori sunu borom moom la Seydi Hadji Malick disuruh waktu dalam waktu ba yusfajur malaikat wax ca kifaaya fa innal jahila wal fasiqa ba'idan min Allah fa kayfa yuqarribani ghayrahuma ku réewe ak koo xam ne dafa génn topp dañoo sori suñu borom lu ñu tegee la yàlla nit te loolu gis ngeen ko ci Sénégal ku matul taalibe bu bëgg a ñu dugg bi juróom benn yi nga xamante ni moom la sàkku xam-xam mel seen xaaj malik jaboon ci taxalim mu taxalim indi juróom benn yi waaye ñu xool nag seen xaaj malik bu mu indee juróom benn yi moom lan la ci teg mu ne bi sittatin tastawhibul uluma yaatika adduha fahil mansuuma juróom benn ngi nii kuy dafa war a waye jàng ben téere rek muy sa mokkal nga mottalee ko micro do ma sa jaam doo daa wala ñaanal ba ben benn téere mottalee ko micro do ma sa jaam kon da ngay xër jàng benn téere mottalee ko micro do ma sa jaam ndax mag ni dañ doon jàng mag ñi dañ doon jàng ngir jàll ak jàllale gone yi dañ di jàng ngir jombale mag ñi dañ doon jàng ngir jàll ak jàllale gone yi di jàng ngir jombale kon bu njëkk bi mooy xër bi ci des mooy da nga war a ñaw ñaw ci lay jàngal bu junjee nga xam bu junjee rek nga xam ndax bis bu nekk leeral ni moom jot bariwul nga war a muñ tamit mooy ñetteel bi bul ma ci am yóbbal boo nekk ca daara bi su fekkee ni woy jur bi la mu utal la loo fa nekk waaye jël nit rek jox ko sëriñ bi rek nee na ay yaxam naa la laaj yax yi soxla ko ba sëriñ bi soxla ak lan bi saa yi ndax xam-xam bi nee na jaamu yàlla rek lañ ci jublu ba ko jàngee ci amoo ragal yàlla la nit doon la waay ko wayaat na ko ci beneen beneen téeréem taallamu summa alamu lillahi dem leen ngeen jàng su ngeen paree la ngeen jëfandikoo ko ngir yàlla zaka faajikul kubara wallahi waxaat wa in amalan an tahta ilman talasala bi mulkin mudamin laysa fihi xurub wa illa fa inna annahla laysat binaafi'a ida lam yakun fiha thimaaru qatiya wa in amadan an tahta ilman tanasala bi mulki mudamin laysa fihi qawlu ki jàng bi muy jàng xam-xam day mel ni xam-xam bi ak jëfe gi dafa mel ni diggante ku góor la il ndax a mooy al amalu bi fi di jëf rogal ay mu seeni xalaat yow fexe bu xalaat yi rek al ilmu ak al amalu arafibend la yow ngay fexe ba soo pare nga tartiib rek toxtale waat rek am al amal sédaaj naa li waxaat na ko du denc di wax kon ba tey tamit way yi ñuy jàng yi yépp tamit lu mu neex neex tamit dafa am ko tax a lu bokk neex na trop de waaye dafa am ko tax a lu de ñu ko gën a bëgg ci laa bokk waaye teewul dafa am mu ngi wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko waxu rabbi zidni ilma li lay sàmm ku la ci gën li may sàmm li may sàmm ma gën a ma sàmm ba ma ñoom hujan jadi jalan rumus dan Allah ini doa segala hujan saja. Terguai. Baru ini bagai waxtaan ci koo xamante ni la muy wax leer na ñu war koo bàyyi mu continuer waaye yow ñëw pour wax doo déglu sax tant que ñoo ko mën a wax rek dama leen a bëgg ak xam-xamu njabaat kooku ci xam-xam yi ñu naa ñu ci la bokk ak xam-xamu góor naat bari na fi de loolu moom yaatu na fi lool <laughs> yaatu na fi ñu gaañu def rek